umaga. Opo. po. Nang? Nang? Chay? Pwede, Pwede ka, Mika? Bulig, Chay. Panduga lang tayo ng pamasahe pa Iloilo. Iskampila lang. Ang lang, ay dayo lang kami diabe. Isang gamay lang Isang gamay lang tayo. Hindi ba kami gadako? Ang pa kayo dako ah. Tagalilo kami kasi may ano kami different. Hmm. Yeah, Ay, kantuan. Ay, kami putang ina mo, ginagawa mo. Saan kami nagligaw, wala mo kami pa ngayon. Ay, dako. Eh, duga na naman. Eh, klaro ko na sa'yo. Ah, sige lang, isang gamay lang gid. May problema sa akin. Zeng! Parinig kita sa mukha! Pwede ka gwa ka na, Chay? Ay, na? Pwede ka gwa. Pwede ka gwa? Pwede ka na gwa? Sige. Liog Sige na, Sige na. na, Wow, 50 pesos! May mabuting puso! Bukat ate. pesos! Kai! Ano pa ng store? ano Chay? Ay, nang? Ah, pila na edad mo? 22. Wow, pertigid ka buti mo. May Wala mabuti kang... Si mama. <laughs> may mabuti kang puso. Ano yung camera? hay, hay ka na. Ay na lang. <laughs> Hindi, social experiment lang yun namon. Ah, Kung sino nga may mga mabuting puso, mga mabuligon. Hay ka na. Balikan na namon dahil lang. Eh, ano mo na lang. Hmm. Oh. Hay nang, may aga. Nang, pwede ka pa ibulig nang. Ha? Pwede ka pa ibulig. Bulig sana. mana? So, ganun tayo pamasahin akong panilo. Ah, isang gamay lang siya. Paano ka mo sa Iloilo? Hindi, nagtayo kami dati na. Iloilo kami. Ay, dala ka isang friend ah, na mo, ginangay. Oo, ay, ang friend ko dito ang kwan. Wala pa ko bala ko din kwan niya. Siyempre, nagkalit ka. Siyempre, nagkalit ang hindi sa inyo itong akuan. Ako daw hindi. Gani ako na ganyan. Kauluya man lang. hindi. Kaya ano kami? ka. Alam mo anong ginaubra niyo. <laughs> I believe I can fly. Ano na ka? Ang friend ano nyo, dito ka mo mga ayo kay gindala ka mo, di. Ay, nagpamanila na sa? Ay, din ka mo din nakatira. Sa gugo kami na ay, ay, sa kapitan ka mo pa nga yung pamasahe, mahal ba lang pamasahe, paano? Eh, ah, wala, wala pa atin, hindi nagahulap, balan mo nagahulap pa sa kwarta sa <laughs> oh, anak. No, no, no, no. <laughs> Dali lang ka, ha? Ano man kabuyain nyo iyang... Ah? hindi, ano, ano, ano, ano, ay, naman nga nag-inukod ka mo diri. Ay, hindi nyo pala ang galing sa ako nga nga maukod ka mo diri ihabi. Ay, hindi pala na iya ano. Ay, may dipin. Hindi pala na diri. Ay, hindi na. Ah. Na, may mga higko ka mo. Ano? Hindi lang.